Herzlich willkommen bei Tom Pflege. Ich bin Tom van Ostrom, Holländer und vor einigen Jahren Tom Pflege gestartet. Warum? Weil ich damals Produkte brauchte, Pflegeprodukte brauchte für meinen Vater, aber leider nicht gut informiert bin und zweitens enttäuscht war über das Preisniveau von hochwertigen Pflegeprodukten. So, deswegen das Internetladen Turmpflege gestattet. Das heißt, hier versuchen wir so viel wie möglich Ihnen zu informieren über Pflegeprodukte, sodass Sie selber gut wählen können und zweitens gegen ein sehr niedriges Preisniveau. Pflege ist schon teuer, so versuchen wir zu sparen auf Pflegeprodukte, aber nicht auf Qualität. Danke für Ihr Interesse in Tompflege und ich hoffe, Ihnen in Zukunft wieder hier begrüßen zu dürfen. Danke vielmals.